бүгінгі үндеуді тоқаев саған арнайын партиясының бүкіл оның белсенділерінің бәріңізге тоқаев сен президент болар болмастан россияға барып қайттың міне путинмен кездесіп қалды. не істедің жиырма мың террорист келіпті одбкны кіргізіп балаға шейін қырып қанша адам көрдік өтек басып қорлап қазақ халқын кеше жетінші майда көріп жатсам телевизорда медаль береді ей әкім прокурор военныйлар медаль таққыштар жақта қалдыңдар кеше қаңтар оқиғасында военкомат істеген жоқ ешкімнің шаруасы жоқ әскер мәселесі жоқ қаяқта қалдыңдар жақта жүрдіңдер ішкі саясат бөлімі прокурор милиция партиялар ақсақал комитет міне сіздердің істеген енді келіп қытайды кіргізем тағы да не бір соғыс ашайын деп жатсың қазақ халқын тағы да құртайын деп жатсың ғой туризмді де керегі жоқ бір бір екі үш жыл есім жинап алайық мынаны керегі жоқ тышып кетеді сосын келеді үйренеді қыздарға қазақ қыздарына амалсыздан ана кредитін төлей алмай қасын амалсыздан барады оларды байға тиді ма қазақстанда тұрып қай ұлт бұл қазақ емес қазақ болса тағы да бір азаматтықтан айыру керек қазақстан химикатты кіргізбеу керек техниканың саудасын жаса болды берген ақшасын қайтып беру керек қытайдың қарыз алдыңдар ма ана тәжікстанның ба күнде күнде көрсетіп отыр ғой тартып алған жерін отыз жылда не ревизия жасау керек жалғыз қытайдың фирмасы бүкіл экология тіпті оңтүстік солтүстіктен батыс қазақстанды айтып кетейін тіпті қаншама дүниеге балдар кетті қазақстан бойынша ауру өлім жасарып кетті мына экология мәселесінде солардың кесінің фирмасынан қанша адам ерте өліп жатыр табиғатымыз қаншама зиян келтірді оның бірін тексерген жоқсың тоқаев кеше мына звондаса сәлім ағам ой мынау қалай десем бүкіл партия қоғамдық белсенді сенді, тағы да не дейді назарбаевтан назарбаевтан нұр отан партиясы ұстаның көшіріп барған бәрі бір біреуін бүкіл міне өтірік болса қазақстан партиясы мартиясы дейді ай сәлім ағамыз ай мынау қалай десем ерсін балаңыз екеуің ерсін ерсін екеуіңізге түсінгеніңе рахмет дейді соны түсінгеніңе қарап отырсаң бүкіл бір біріне көшіріп барған сәлім ағам ағамыз айтады оған сауат керек тәжірибе болу керек осы кітапты жазу үшін оған айттым мен міне мен жігіттер бар ақылдасып отан орданың уставын жазамын дейді жазамын деп кеше міне сәлім ағам жұмсап жіберді ой ана қабылда неге кетіп жатыр батыс қазақстан неге суға кетеді ақ қарасын шешті деп бардым қамдаға қамда районына ақтөбе облысы қамда районына ана сарбұрақ ауылына отыз километр бара атқанда асфальттан шығып өзен бар екен соны ұзын, ұзыннан бойы бітеп тастаған ана суға кетсін деп қабда ол қазіргі бітелген жер міне сарбарақ өзені бар ғой а не ауылына кететін өзен соған бітеп тастаған сол жерге хабда кетпеу үшін бітелген жерге ұзыннан мост салу керек оған бірінші есепте сендерге ойнатпайсың қанша арматура кетеді қаншама цемент кетеді рабочийіне бәріне техника кететінін есептеп барып сол сөйтіп істеткізесің тендерді атып жүз мың алады да елу мыңға жұмыс істейді қалғаны бөліп сапасыз ананы табады жаңағы бюджет тұсауы бүкіл қазақстан бойынша бас қазақстан солай міне сәні маған жұмсап жіберді міне суға кетіп жатқан жерлерің соның бітеген жерің ана көпір екі метр үш метр қылып жаңағы мост саласыңдар метр сантиметріне шейін судың жайылсын есептес вот сол уақытта қабдан суға кетпейді бүкіл қазақстан бойынша темірде де сол қандай болса қалған жерін топырақпен бітеп тастайды жаңағы әдейі суға кетеді деп кетсін деп ана көктемде миы ашсын деп мына тоқаев партияларға бүкілін айтқан жалғыз тоқаев емес бүкіліңіз тұсау керек партия керегі жоқ сенімсіздік танытам ақтөбе облысы темір адам темір қаласының тұрғынымын сен тоқаев іс алмайсың ары қаратай кетесің уақытша үкіметке басқару өтен сәлем сағындықұлына қоямыз міне нақты тиянақты ысырапшылдыққа жол бермейді любой жерді тексертеді біз сияқтар мен сияқтар белсенділер жетеді бүкіл бағдарлама бағытын ұстабын қалай э, суға кетпейді экономикасын қатырды ішкі нарық сұқтыған, ауыл қалай дамиды район қалай қазақстан қалай дамиды бүкіл микрорайон қалай ғылымға білімге бүкіл жолын ашып қоямыз әңгіме біреу сіздер айтасыңдар жаңағы абай деп айтады әй өліні көп айтады тілінің берекеті соны істеу керек қой сәлім ағам айтқан жақсы дұрыс айтады ол сәлім ағамыз қазақстан бойынша жалғыз сәлім ағамыз міне нақты тиянақты қылып істейтін алтайға ауысып алып үкіметке сенімсіздік танытамыз бүкіліне қазақ халқына айтқан әңгіме біреу назарбаевтың жаңа 45% бес процент банкіде мына бүкіл банкіні алып алған банкіні кейін қайтарамыз келімсектерден бәрінен де ақша қазақ халқы міне ауылдық жерге барып қайтып аралап жатыр міне бастап сармаған жұмсағасын ақ қарасын шешіп келіп жатыр бүкіл нәсірен жоқ кредит кімді асырап батып кенім доғудың бәрін бәрін қарау керек ешкімге сенбеңдер біреу керек ауылдан болса несіне қорқасыңдар сосын мына ешкімге сенбеңдер ауыл бол микрорайон бол біріңдер жаман айтпай жақсы жоқ соғысқа дайындалу керек болды ертең сенің әскерің де милицияң да прокурорың да ешкім сіздерді қорғамайды міне қаңтар оқиғасында біреу қорғады ма сіздерді қорғаған жоқ сәлім ағамдікі дұрыс өтірік болса айтыңдар ештеме қолдарыңнан келмейді бір бақыт жоқ бағыт ұстап жоқ тым жоқ ей мынау қалай қазақ халқына айтайын деген ауылдық жерден бастап бірігіңдер микрорайон митингі болады құрылтай ма не ма тағы да мәселені ортаға шешеміз ол үшін тек қана міне ауысып үкімет құрамыз сәлім ағамыз алты айға сайлаймыз мінезі қатты бүкір кредит спесет етеді қазақтың мәдениеті бар тілі бар дәстүрі бар бүкірін дайындап қойдық бүкіл ауылдың шекарадан бастап не істеп жатқанын не жағдай болып бүкілін көтереміз жаңағы өтірік ақпар бермейміз барып тұрып бұл барып көрдім ба қабдағының батыс қазақстан суға не үшін кетіп платина ма сонша бұл бүгін жерің ана қыртайсың мост саласың әңгіме біреу тендер ойнатпайсың ана цементін есептейсің сондай сондай ұқсас білім мәселесі де сол әскерің де сол милицияң да сол милиция ма ана өзінің район начальник милициясын сайласын облыс өзінің начальник милициясын сайласын протокол жазып жаңағыдай құрылтай жинасын жасап жаңағы генеральский школға да солай дамытсын ғылым мәселесі любой мәселе мысалға орысша солай шешіледі Олсын тек қана бір ауыз бір сөз ауыспалы үкіметке бөтен сеніп сағындықұлына қоямыз мына тоқаевты сенімсіздік танытамыз әңгіме біреу миды ашып болды іріткі салып мына партияларға айтайын дегенім бүкіл белсенді дейді жаңағы неғыл дейді ветеранға әңгәме назарбаевтың жаңағы байлақ қойған иттер шек. Үрет жоқ өт болды ештеңе жұмыс істелмейді әңгіме ол жасырмау керек қой тіке айту керек қой ауруың не білу керек қой енді қасанға шейін отырамыз енді осы өліні көп айтпа дейді абай бүйтіп айт ананың тірінің береке істеу керек салмаған құсап міне бастап міне істеп жатырық солай қылып жұмыс істеу керек нәтижеге көтеру керек інжу ұстап жатқан ақтөбе облысы темір темір қаласының тұрғыны машимов саматпын қазақстан бойынша бүкіл шындықты айтатын жалғыз ютуб каналы бар қазақ кзетке соған жазылыңдар тіркеліңдер